नमस्कार connecting to a MySQL database spoken ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं MySQL सर्भर प्रपर्टीहरू कन्फिगर गर्न MySQL सर्भर सुरु गर्न डाटाबेस बनाउन र कनेक्ट गर्न डाटाबेस टेबलहरू बनाउन जहाँ हामी दुई तरिकाहरू हेर्नेछौं एसक्यूएल एडिटर प्रयोग गर्ने क्रिएट टेबल डायलग प्रयोग गर्ने र अन्त्यमा एउटा एसक्यूएल स्क्रिप्ट रन गर्न यो देखाउन म लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम उबुन्टु संस्करण चार प्रयोग गर्दै छु र नेटबिन्स आईडीई संस्करण 7.1.1 तपाईलाई जावा डेभलपमेन्ट किट जेडीके संस्करण 6 पनि आवश्यक पर्छ र एसक्युएल डाटाबेस सर्भर यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईलाई डाटाबेस व्यवस्थापनको आधारभूत ज्ञान हुनुपर्छ थप जानकारीको लागि तलको लिंकको PHP and MySQL spoken tutorial हेर्नुहोस् यो ट्युटोरियलमा प्रोग्रामिङका अन्य स्ट्यान्डर्ड शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् यो ट्युटोरियलमा IDE आइडीमा कसरी एउटा MySQL डाटाबेस कनेक्ट गर्ने जानकारी रहेको छ एकपटक कनेक्सन भएपछि IDE को डाटाबेस मा, MySQL मा काम गर्ने छौं अब IDE मा जाउँ नेटबिन्स IDE को साथमा MySQL आरडीबीएमएस पनि उपलब्ध हुन्छ तपाईले NetBeans मा MySQL डाटाबेस सर्भर प्रयोग गर्नु पहिले MySQL सर्भर प्रपर्टीहरु कन्फिगर गर्नुपर्छ सर्भिसेस विन्डोको डेटाबेसेस नोडमा राइट क्लिक गरौँ MySQL server properties dialog box खोल्न रजिस्टर माइस्क्ल सर्भर छानौ सर्भर होस्ट र पोर्टको नाम सही भएको पक्का गरौँ याद गरौँ आइडीई डिफल्ट सर्भर होस्टको नाम लोकल होस्ट राख्छ डिफल्ट सर्भर पोर्ट नम्बर 3306 छ एडमिनिस्ट्रेटर युजरनेम देखाइएको छैन भने एन्टर गरौ मेरो कम्प्युटरमा एडमिनिस्ट्रेटर युजरनेम रूट छ एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड एन्टर गरौ मेरो कम्प्युटरमा पासवर्ड खाली छ डायलग बक्सको माथि एडमिन प्रपर्टिज ट्याबमा क्लिक गरौ यसले तपाईलाई माइस्क्ल सर्भर नियन्त्रण गर्ने जानकारीहरू एन्टर गर्न दिन्छ path URL to admin tool फिल्डमा तपाईँको माइस्क्ल एडमिनिस्ट्रेसन भएको स्थानमा जानुहोस् वा टाइप गर्नुहोस् मेरो कम्प्युटरमा टुलको स्थान usr bin mysqladmin छ आर्गुमेन्ट्स फिल्डमा एडमिन टुलको लागि कुनै आर्गुमेन्ट टाइप गरौँ यसलाई पनि खाली छोड्न सकिन्छ पाथ टु स्टार्ट कमाण्ड फिल्डमा mysql स्टार्ट कमाण्ड टाइप गरौँ वा त्यहाँ जाउँ मेरो कम्प्युटरमा यो usr/bin mysqld सेफ छ आर्गुमेन्ट्स फिल्डमा स्टार्ट कमान्डको लागि कुनै आर्गुमेन्ट टाइप गरौ यहाँ म टाइप गर्नेछु hyphen u space root space start path to stop कमान्डमा mysql स्टप कमान्डको स्थानमा जाउँ वा टाइप गरौँ यो mysql इन्स्टलेसन डाइरेक्टरीको बिन फोल्डरको mysql admin एडमिनको पाथ हो मेरो कम्प्युटरमा यो slash usr slash bin slash छ यदि कमाण्ड छ भने आर्गुमेन्ट्स फिल्डमा टाइप गरौँ hyphen u, space root, space stop सकिएपछि एडमिन प्रोपर्टिज ट्याबले स्क्रिनमा देखाएको पर्छ ओके क्लिक गरौँ पहिले आफ्नो कम्प्युटरमा MySQL डाटाबेस रन भइरहेको पक्का गरौँ सर्भिस विन्डोको MySQL सर्भर नोडले MySQL डाटाबेस सर्भर कनेक्ट भए वा नभएको जनाउँछ यो रन भइरहेको पक्का गरेपछि डेटाबेसेसमा राइट क्लिक गरौँ MySQL सर्भर नोड र कनेक्ट छानौँ। विस्तार गर्दा MySQL सर्भर नोडले उपलब्ध सम्पूर्ण MySQL डाटाबेसहरू देखाउनेछ डाटाबेससँग अन्तरक्रिया गर्ने सामान्य तरिका भनेको एसक्यूएल एडिटरको प्रयोग हो यसको लागि नेटबिन्समा एउटा बिल्ट इन SQL एडिटर हुन्छ यो प्रयोग गर्न तपाई कनेक्सन मोडमा राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अब SQL एडिटर प्रयोग गरी एउटा नयाँ डेटाबेस इन्स्ट्यान्स बनाऊ सर्भिसेस विन्डोमा माइस्क्ल सर्भर नोडमा राइट क्लिक गरौँ र क्रिएट डेटाबेस छानौं क्रिएट डेटाबेस डायलगमा नयाँ डाटाबेसको नाम टाइप गरौँ म डेटाबेस टाइप गर्नेछु तपाई दिइएका युजरहरूलाई पूर्ण पहुँच पनि प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ डिफल्टमा एडमिन युजरले मात्रै केही निश्चित कमाण्डहरू प्रयोग गर्न सक्छन् ड्रपडाउन सूचीले तपाईंलाई निश्चित युजरलाई यी अनुमतिहरू प्रदान गर्न दिन्छ युजरलाई ड्रप टेबल्स बाहेक सबै अनुमतिहरू प्रदान गर्नु राम्रो हो र युजरलाई आफ्ना एप्लिकेशनले बनाइएका डाटाबेसहरू मात्र परिमार्जन गर्न दिन्छ तर अहिलेको लागि हामी चेकबक्स नछाने यसै छोड्छौं ओके क्लिक गरौँ अब टेबलहरू रचना गरौँ तिनीहरूमा डाटा थपौं र टेबलमा राखिएका डाटा परिमार्जन गरौँ हाल माई न्यू डेटाबेस खाली छ अब टेबलमा डाटा थप्ने पहिलो तरिका हेरौं डेटाबेस एक्सप्लोररमा my new database connection node विस्तार गरौँ त्यहाँ तीन सब फोल्डरहरू छन् टेबल्स भ्यूज र प्रोसिजर्स टेबल्स फोल्डरमा राइट क्लिक गरौँ र एक्जिक्युट कमाण्ड छानौँ। मेन विन्डोको एसक्यूएल एडिटरमा एउटा कालो क्यानभास खुल्नेछ यो SQL एडिटरमा एउटा सरल क्वेरी टाइप गरौँ मैले SQL एडिटरमा एउटा सरल क्वेरी टाइप गरेको छु यो अहिले हामीले बनाउन गइरहेको काउन्सेलर टेबलको टेबल परिभाषा हो यो क्वेरीबाट निस्कन माथिको टास्कबारको रन SQL आइकनमा राइट क्लिक गरौँ वा SQL एडिटर भित्र राइट क्लिक गरौँ र रन स्टेटमेन्ट छानौ ले डाटाबेसमा काउन्सेलर टेबल रचना गर्छ तपाई यो सन्देश आउटपुट विन्डोमा देख्न सक्नुहुन्छ जसले कमाण्ड सफलतापूर्वक एक्जिक्युट भएको जनाउँछ यी परिवर्तनहरू पुष्टि गर्न डेटाबेस एक्सप्लोररको टेबल्स नोडमा राइट क्लिक गरौँ रिफ्रेश छानौं यसले तोकिएको डेटाबेसको हालको अवस्था अपडेट गर्छ अब टेबल्स विकल्प मुनि एउटा काउन्सेलर टेबल देखा पर्छ यदि तपाईले टेबल नोट विस्तार गर्नुभयो भने तपाईले रचना गर्नुभएका टेबलहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब टेबल इनपुट गर्ने अर्को तरिकाको बारे बुझौं मतलब क्रिएट टेबल डायलग प्रयोग गरे डेटाबेस एक्सप्लोररमा टेबल्स नोडमा राइट क्लिक गरौ र क्रिएट टेबल छानौ क्रिएट टेबल डायलग खुल्छ टेबल नेम टेक्स्ट फिल्डमा सब्जेक्ट टाइप गरौ एड कोलममा क्लिक गरौ एड कोलम को नेम फिल्डमा आईडी टाइप गरौ टाइप ड्रप डाउन मेनुबाट डाटा टाइपको लागि स्मल इन्ट छानौं एड कोलम डायलग बक्सको प्राइमरी की चेक बक्स यो तपाईको टेबलको प्राइमरी की तोक्न हो याद गरौँ तपाईले की चेकबक्स छानेपछि इन्डेक्स र युनिक चेकबक्सहरू स्वत छानिने छन् साथै नल चेकबक्स छानिएको हट्नेछ यो किनभने प्राइमरी कीहरू डेटाबेसको भिन्न रो छान्न प्रयोग गरिनेछ ओके क्लिक गरौँ स्क्रिनमा देखाए जस्तै बाँकी कोलमहरू थप्न यो प्रक्रिया दोहोराउँ अब हामीले एउटा सब्जेक्ट नामक टेबल बनाएका छौं यसमा नेम डिस्क्रिप्सन र काउन्सेलर आईडी का डाटा रहनेछन् ओके क्लिक गरौँ हामी एउटा डाटाबेसमा एसक्यूएल क्वेरीहरू रन गरेर डाटाबेस संरचनाहरूमा रहेका डाटा परिमार्जन गर्न र मेट्न सक्छौं काउन्सेलर टेबलमा एउटा रेकर्ड थपौं टेबल्स नोट कन्टेक्स्ट मेनुबाट एक्जिक्युट कमाण्ड छानौं मेन विन्डोमा एउटा नयाँ एसक्यूएल एडिटर खुल्छ SQL एडिटरमा एउटा सरल क्वेरी टाइप गरौँ यो क्वेरी एक्जिक्युट गर्न सोर्स एडिटरमा क्लिक गरौँ र रन स्टेटमेन्ट छानौं टेबलमा नयाँ रेकर्ड थपिएको पुष्टि गरौँ काउन्सेलर टेबलमा राइट क्लिक गरौँ र भ्यू डेटा क्लिक गरौँ मेन विन्डोमा एउटा SQL एडिटर खुल्छ सो त टेबलको सम्पूर्ण डाटा छान्न एउटा क्वेरी बन्नेछ वर्कस्पेस तल यो स्टेटमेन्टको परिणाम देखाइएको छ याद गरौँ हामीले भर्खरै दिएको डाटा सहित एउटा नयाँ रेकर्ड थपिएको छ हामी मा सिधै एउटा बाह्य एसक्यूएल स्क्रिप्ट रन गर्न सक्छौ प्रदर्शनको लागि मसँग यहाँ एउटा एसक्यूएल क्वेरी छ यो स्क्रिप्टले हामीले भर्खर रचना गरेको जस्तो दुई स्क्रिप्टहरू रचना गर्नेछ मतलब काउन्सेलर र सब्जेक्ट किनभने स्क्रिप्टले यी टेबलहरूमा ओभरराइट गर्नेछ यदि पहिले नै यी टेबलहरू छन् भने हामी तिनीहरू मेट्नेछौं टेबलहरू मेट्न काउन्सेलर टेबलमा राइट क्लिक गरौँ र डिलिट छानौं कन्फर्म अब्जेक्ट डिलिसन डायलग बक्समा यस क्लिक गरौँ सब्जेक्ट टेबलको लागि सोही प्रक्रिया दोहोऱ्याउँ अब तपाईँको कम्प्युटरको हालको SQL क्वेरी फाइल खोलौ फाइल मेनुबाट ओपन फाइल छानौ यो फाइल रहेको स्थानमा जाऊ यो स्क्रिप्ट स्वत SQL एडिटरमा खुल्नेछ माई न्यू डेटाबेसमा कनेक्सन छानिएको पक्का गरौ। एडिटरको माथि टुलबारको कनेक्सन ड्रपडाउनबाट यो छानौ टास्कबारको रन एसक्यूएल बटन क्लिक गरौँ र छानिएको डाटाबेसको लागि स्क्रिप्ट एक्जिक्युट हुनेछ my new database connection node right click गरौँ र रिफ्रेश छानौं यसले तोकिएको डाटाबेस हालको अवस्थामा डाटाबेस कम्पोनेन्ट अपडेट गर्नेछ अब यिनीहरूमध्ये कुनै एक टेबलमा राइट क्लिक गरौँ र भ्यू डेटा छानौं र वर्कस्पेस तल तपाई नयाँ टेबलहरूमा डाटा देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं तपाईको कम्प्युटरमा MySQL कन्फिगर गर्न IDE बाट डाटाबेस सर्भर कनेक्सन सेटअप गर्न SQL क्वेरीहरू रचना गर्न र मेट्न डाटा परिमार्जन गर्न र रन गर्न एउटा कार्यको रूपमा टेबलसँग अर्को डेटाबेस इन्स्टेन्स रचना गरौँ तपाईँको व्यक्तिगत लाइब्रेरीको डाटा राख्न यी टेबलहरूमा आवश्यक डाटाहरू थपौ र डाटा हेर्न यी एसक्यूएल स्टेटमेन्टहरू रन गरौँ मैले आफ्नो व्यक्तिगत मुभी लाइब्रेरी विवरणको लागि एउटा यस्तै डाटाबेस रचना गरेको छु तपाईँको कार्य यस्तो हुनुपर्छ यो URL मा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken tutorialorg मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिसन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार